没事没事没事，没事没事老妹，没事没事。你妈有病啊，你是不是有病？没事没事没事。在在在，感冒了。喝点药水就好了，快点快点快点。老公，我来大姨妈了。喝点药水就好了，快点快点。对了，你做饭了没？有？我饿了。你他妈的喝点热水就好了。 Ha ha ha ha! 亲爱的，不要走，求求你不要离开我。 能不能好快点？ 三百万，回去我给你打回去啊！你这扯犊子，装什么逼呀？我我俩冻死喝一天。哎，你俩干哈呢？这排快手啊！我比你俩不冷啊。 一人一半。滚他妈犊子！我超人。玩归玩，闹归闹，谁对我好我知道。 哎，老婆，快点的，快帮我拿一下子，快点的。 <laughs> 真怕我懒子了。那哈。 <laughs> Thank you. 大哥，大哥，不要杀我，不要！乱杀！小李龙，小李龙。